السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسالة مهمة إلى العرب يا عرب استمعوا إن دولة إسرائيل هجمت هجما على رجال ونساء فلسطين حتى الأطفال الأبرياء خلال أداء الصلاة في المسجد الأقصى وجرحتهم قسوه وذلك تسبب حربا يبدو أنه لا ينتهي الفلسطينيون الأبرياء يموتون في مواجهة قوات الاحتلال ليلا ونهارا الأسد في هذا الأمر لنا الخذل الكبير والصمت والدول الإسلامية صامتة صمت خوف والأمر إن كان كذا فلن يقتصر الهجوم الإرهابي لإسرائيل إلى حدود فلسطين بل يتجاوز إلى الدول الأخرى أيضا وإن الدول الإسلامية إن لم تفهم خطورة الأمر إلى الآن ستحاسب يوم الحساب حسابا عصيرا والله غني حميد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته